161 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind aufgrund von Hunger und Mangelernährung in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. Global gesehen könnten schon heute bis zu 10 Milliarden Menschen ausreichend ernährt werden. Hunger ist also vor allem ein Verteilungsproblem. Eine Ursache ist auch unsere Verschwendung von Lebensmitteln. So wirft jeder Einzelne in Deutschland jedes Jahr 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Lasst uns die Welt ein bisschen besser machen. Wir können Reste und nicht benötigte Lebensmittel mit anderen teilen oder verschenken. Dafür gibt es in vielen deutschen Städten Tafeln oder Foodsharing-Initiativen. Es fängt bei dir an. Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen.